So magandang araw po sa ating lahat at ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Uh, sa araw po na ito ay may pag-aaralan tayo na kung saan ito ay makakatulong ng marami sa atin, lalo tigit sa paglago sa ating pananampalataya. Kaya minamahal kong mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya ay akin po hinihiling na sumubay, patuloy niyo subaybayan ito hanggang sa matapos ang ating pag-aaral po na ito na may pinamagatang Lifestyle and Activity of the Remnant. So, ito po yung ating pag-aaral ay iikot na kung saan ating himay-himayin ang, kinal ang mga kasulatan po ni Ellen White kung ano po ba ang magiging mga gawain at aktibidad na gagawin po ng nalabing bayan ng Diyos. So, ang tanong po dito ay, What are the words and preparation of God's people in the last days? So itong remnant nga na ito, na nalabin na bayan ng Diyos, ay meron silang activities na gagawin. Ano po ang una? First, the spirit of service and self-sacrifice. Gaya nga po doon sa ating Great Commission na sinasabi po sa Matthew 28 verse 19 and 20, Therefore go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. So ito yung pangako ng Panginoon na tayo gagawa sa kanyang ano ay makakasama natin siya hanggang sa pinaka ng panahon. Sabi po sa Acts of the Apostles, page 111, Long has God waited for the spirit of service to take possession of the whole church so that everyone shall be working for him according to his ability. When the members of the church of God do their appointed work in the needy fields at home, and abroad in fulfillment of the gospel commission, the whole world will soon be warned, and the Lord Jesus will return to His earth with power and great glory. So ito yung matagal lang hinihintay ng Diyos na mangyari doon sa kanyang bayan na kung saan ay tayo ay gagawa na mapulfill yung alin po, gospel commission na ibinigay ng Panginoon sa atin. So para mabalaan na ang buong sanlibutan, at kung saan darating na ang ating minamahal na Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Yan. Bilang nalabi, tayo ay naatasan na tumulong sa sa, sa buong sangkatauhan sa lahat ng mga tao na pwede natin mapbigyan ng pabalita ng kaligtasan. Sabi po ng Ministry of Healing, page 147, Christ commits to His follower an individual work, a work that cannot be done proxy minister to the sick and the poor. The giving of the gospel to the lost is not to be left to committees of organized charities, individual responsibility. Individual effort, personal sacrifice is the requirement of the gospel. So may hinihingi din na requirements ito pong gospel commission na atin na kung saan hindi dapat natin itong iwanan lang doon sa mga organized na mga charities, bahala na sila doon, pero meron din tayong gagawin. Sabi po dito ay, Individual responsibility, individual effort, is most especially personal sacrifice para po sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong magsasakripisyo para sa gawain ng Panginoon. Sabi po dito sa Ministry of Healing, Page 143, Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won them confidence, then he bade them, follow me. So, sabi po dito sa Minister of Healing na bagkus tinawag sila ng Panginoon na sumunod sa Kanya, pero hindi niya to agad-agad na inimply para sa kanila, kundi, ano po sabi? Meron munang method na ginawa ang Panginoon na ito yung makakatulong din sa atin kung paano tayo ipapangalap yung gospel mission, commission natin na tinanggap sa Panginoon. Sabi po, 5 C's method. So tandaan po natin itong method na ito. Sabi po, unang C ay contact, mingling with the people. Pangalawa, compassion, sympathize with them. Third, concern, meet their needs. Fourth one, confidence, win their trust. And the last one is conviction, win their decision for Jesus. So, pag nagawa na natin yung ating gawain na pag-spread ng gospel ng Panginoon, hindi lang dapat natin sila ano, kung nagawa na natin mag-sympathize, mingle, uh, meet their needs, alin pa po, na-win na natin trust nila, syempre hindi po tayo matatapos nung kundi, alin po, i-win din natin yung decision nila na piliin ang ating Panginoong Jesus. Occupied till I come. So marami po nagsasabi na marapit na dumating ang Panginoon. So baka po mangyari ulit sa atin yung 1844 na marami nang pinagbili yung kanilang mga ari-arian, tumigil na sa kanilang pag-aaral, at eh, nangyayari na daw yung mga sakuna, yung mga mga se- sinyales na darating ng Panginoon. So ngayon, nagkakaroon ng ng alinlangan na magpatuloy pa ang tao. Sabi po, sabi ni Kristo, Christ says, Occupy till I come. It may be but a few years until our life history shall close, but we must occupy till then. So kailangan pa rin natin gumawa sa Panginoon. Hindi yung nandiyan na yung ano, ay kailangan mo na pumunta doon sa bundok. Hindi po ganoon. Ang gusto ng Panginoon ay lalo tigit sa panahon natin ngayon na mas marami ang uhaw at nagugutom sa salita ng Diyos. Continue. Sabi po sa letter 66, 1894, Our only safety is in doing our work for each day at its come working, watching, waiting, every moment relying on the strength of him who has, was dead and who is alive again, who lives forevermore. So ito lang yung ating pinaka-safety habang iniintay natin pagdating ng Panginoon. Sabi po sa letters 28, 1897, Christ would have everyone educate himself to calmly contemplate his Second, appearing, all are search the word of God daily, but not neglect the present duty. So sabi dito sa letters na calmly contemplate His second, second appearing. So hindi tayo dapat nagkakaroon ng frightened o sabihin natin masyado tayo na alarma na kung saan ay mas lalo pa tayo nagpapanik. Kundi, sabi daw, calmly contemplating the second appearing pero hindi pa rin natin kakalimutan yung ating mga first and duties. Like, iba-iba tayo ng field. Iba-iba tayo ng pwedeng maging field. For example, ay ang profession natin ay doctor. Sa medical tayo, doon tayo mailalagay. So, mas marami tayong kaluluwa pwedeng ma maakay doon. O kaya naman po sa, sa mga, kahit yung mga common employee, ay pwede rin makapag, ano po, makapag-reach out sa iba po. Gayun din sa mga athletes or even mga instructors. Sa kahit anong paraan may parating ang babalita ng kaligtasan sa mga tao. Sabi po sa manuscript 26.1901, Christ declared that when He comes, some of His waiting people will be engaged in business transactions. Some will be sowing in the field, others reaping and gathering in the harvest, and others grinding at the mill. It is not God's will that His elect shall abandon life's duty and responsibility and give themselves up to either contemplation, living in a religious dream. So habang tayo nasa ating mga gawain, ay ito po ang binala, babala sa atin po ng ating propetisa na bago daw po dumating ang Panginoon, yung mga naghihintay na yun, magkakaroon daw sila ng mga activities na ma-engage sila sa tra business transaction. Dahil moderno na tayo, usong-uso po ito na madali ka lang kikita ng pera at Parang set aside mo na yung gawain ng Panginoon. So, mga business transaction na ito na tinatawagan natin ng mga networking. So, yun ang babala sa atin. Huwag daw tayo mabuhay sa mga idle contemplation na habang tayong nasa religion natin at ano, tayo tamad na gumagawa, hindi gumagawa sa gawain ng Panginoon. Sabi po, Testimony for the Church, Volume 5, page 488, Crowd all the good words you possibly can into this life. So lahat ng pwede mo, posible pa na magawa na mabuti, gawin na natin. So, sabi nga nila, pag nagtanim tayo ng mabuti, ay ani din ay mabuti. Parang, ganito rin po yan sa gawain ng Panginoon. Habang tayo nagtatanim ng mabuting binhi ng kaligtasan, ay darating ang oras na gagawa sa kanila ang Panginoon sa kanilang buhay at aani tayo ng maraming mga kaluluwang naghihintay sa, sa pagbabalik natin Panginoon, madadala sila sa, kanilang, sa paanan ng Panginoon. Ikalawa po na activities ng remnant na mamanifest sa kanila ay conscientious Sabbath observance or faithful Sabbath, Sabbath observant. Sabi po sa Ezekiel 20 verse 12 and 20, Also I gave them the Sabbath I assigned between us, so that we could know that I am that I, the Lord, made them holy. Keep my Sabbath holy, that they may be sign between us. Then you will know that I am the Lord your God. So, ito yung gusto ng Panginoon kasi ito yung pinakatanda niya na kung saan pinabababanal niya tayo para sa isang preparation kung siya'y darating. Alin po, nahanda tayo, na tayo'y banal na harap sa Panginoon. So, may kinalaman dito yung pag, pag ating pag-observe ng Sabbath. Sabi po sa Hebrew 10 verse 23 to 25, Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habits of doing. Let us Encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So habang nakikita natin na yung mga senyales at para, para na nadadama na natin na papalapit na papalapit na yun, huwag din daw tayo kagaya ng iba na stagnant na madalas ay kinakaligtaan nila ito, yung mahalagang araw. Hindi lang po yung araw ng Sabat. May mga iba pa pong araw na yung pagpupulong na kung saan yung personal labor, labor natin doon, soul personal labor of soul natin, sa mga holy con convocation, ay doon mas papatatag ang ating pananampalataya habang naghihintay tayo sa kanyang pagpapabalik. Testimony for the Church, Volume 6, page 349. Our Heavenly Father desired through the observance of the Sabbath to preserve among men a knowledge of Himself. He desired that the Sabbath shall direct our mind to Him as the true and living God, and that through now we, knowing Him, we may have life and peace. So ito yung nais ng Diyos sa atin na kung saan kung i-observe sa pag, pag sunod natin o pagsamba natin ng Sabat ay nagkakaroon tayo ng ano po, kaalaman tungkol sa Diyos na siya'y tunay at buhay na Diyos. Alin po, mga minamahal ko kaibigan, dahil doon sa pag-aalam na yun, magkakaroon tayo ng buhay at kapayapaan sa ating buhay. Peace of mind. Sabi po sa Desire of Ages 207, The necessities of life must be attended to. The sick must be cared for. The wants of the needy must be supplied. He will not be held guiltless who neglect to rely suffering on the Sabbath. God's holy rest they make made for man, and acts of mercy and perfect harmony with its intent. God does not desire his creatures to suffer an harsh pain that may be relieved upon the Sabbath or any day. So, binalaan din tayo ng ating propetisa ah, na Hindi wawalan sala ng Diyos yung mga nakakalimot na yung pinakaisa sa sabat na sabi yung mercy, do justice and mercy. Sabi po ng aklat ng Mikas 6 verse 8 na kagaya po na ginawa ni Kristo na example na pinagaling niya po yung babaeng labing walong taon na siyang ginapos si Satanas sa kanyang kalagayan sa kanyang katawan. Ay ganun din ang gusto ng Panginoon. Magkaroon tayo ng, ang Sabat is a delightful Things for God, na kung saan po mga minamahal kong kapatid ay ganoon din ay gusto ng Panginoon magaring karoon ng procreation na tayo din ay magpapagaling kat sa araw ng Sabat po. Faithful of tithes and offerings. So ito po ay mahalaga din dahil ano ba ang connection po ng tithes and offerings? Mga minamahal kong kapatid. So sabi po ng Testimony for the Church, Volume 9, page 249, That it is sacred, reserved by God for Himself. It is to be brought into His treasury to be used to sustain the gospel laborers in their work. Read carefully the third chapters of Malachi and see what God say about the time. So, ito po yung ating mga nakokollect na tithes, ikasapong bahagi, saka po yung ating mga kaloob na offerings ito po ay magsusupply po sa gospel laborer o ating mga missionaries sa iba-ibang lugar na kung saan mapapasulong yung gawain o yung pagpapalaganap ng mabuting babalita. Sabi po sa Testimony for the Church, Volume 9, page 132, The Lord now calls upon seven-day Adventists in the every locality to concentrate themselves to Him and to do their very best according to their circumstances, to assist in his work by their liberality in making gifts and offerings. He desired them to reveal their appreciation of his blessings and great gratitude for his mercy. So ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin pinaka-best natin na magagawa na kung saan mapapakita din natin yung ating appreciation do sa mga biyaya at darating yung ating hab, yung habag na ibinigay ng Panginoon sa atin, na patuloy tayong nabubuhay. So, it's a kind of uh, showing appreciation to God, toward God. Sabi po, sa Testimony for the Church, Volume 5, page 156, I once of the, the ones of the cost will continually increase as where we near the close of time. So habang papalapit ng palapit yung time na pagdating ng Panginoon, nadami po yung alin. Yung mga gawain na kung saan nangangailangan, pangangailangan, na saan yung ating tithes and offering ay mas lalo natin magagamit ito na maipakalap ang maputing balita kung saan marami ang mabe-benefits. So, ganun din ang mga institusyon na ganito, established ng mga institusyon ng hospital, sa, especially sa ating panahon po ngayon, mga minamahal kong kay, kapatid, na yung pandemic ay talagang umalarma sa buong mundo at Lalo tigit nangangailangan ng mga hospitals na accommodate yung mga patient, especially yung infected ng, ng, alin po, ng mga ganitong sakit ng COVID-19. So ito po yung pangangailangan na kailangan makapag-establish ng mga hospitals na kung saan ang ating pong Manil Adventist Medicals Hospital doon po sa Pasay ay nabe-benefits ang marami sapagkat hindi lang sila sa pagpapagaling, kundi mga minamahal kong kapatid, ay nagtuturo din sila ng lifestyle ng o diet na vegetarianism. Continue. Some may say, if the Lord is coming soon, what need is there to establish schools, sanitariums, and food factories? What need is there for young people to learn trades? Sabi po sa Medical Ministry 268, It is the Lord designed that we shall constantly improve the talents He has given us We cannot do this unless we use them. The prospect of Christ soon coming should not lead us to idleness. Instead, it should lead us to do all we possibly can to bless the benefit and benefits the humanity. So yung lahat na pwede nating magawa, especially binigyan tayo ng talents ng Panginoon, na kung saan, wag sana tayo sa parable ng Panginoon na itinago lang po yung talents mga minamahal kong kapatid, kundi yung talents na pinagkalob ng Panginoon sa atin na magka-earn pa ng, ng ating mga resources, ay magamit din naman itong mga resources na ito. Saan po? Na ma-benefits ang humanities, ang sangkatauhan. Ito po ang will ng Panginoon sa kanyang bayan, lalo tigit po sa sinasabi natin na tayo, kiniklaim natin na tayo ang remnant church ng Diyos. Testimony for the Church, Volume 6, page 440. A great work must be done all through the world, and let no one conclude that because the end is near, is no need of special effort to build up the various institutions as the cost shall demand. When the Lord shall bid us, make no further effort to build meeting houses, establish schools, sanitariums, and publishing institutions. It will be time for us to fold our hands and let the Lord close up the world, but not is our opportunity to show But now this is opportunity to show our zeal and love for God and love for humanity. So, wag natin sabihin po na malapit na yung malapit na yung pagdating ng Panginoon at ba't pa natin kailangan mo mag-sustain pa o magbigay pa ng mga ating ano, mga resources. Kundi, sabi daw po, ay wag nating isipin yon kundi gawin natin yung magagawa natin na kung saan maipakita yung pag-ibig natin sa Diyos gayon din sa tao. Pangatlo po na at ang activities ng nalabing bayan ng Diyos ay God's people value their health. <clears throat> Sabi po sa John, 3 John verse 2, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So gusto ng Panginoon na hindi lang yung ating katawan, kundi yung ating spiritual din ay maging malusog. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5.23, May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at coming of our Lord Jesus Christ. So may tatlo pong component na sinabi po sa atin, no? Spirit, spirit, ito yung spirit na nanggaling, alin po, binigay ng Diyos nung creation, mula sa ating, alin po, nilagay sa ating mga butas ng ilong. So itong soul, where our emotion, affection, and hatred seated. So dito po sa ating tinatawag na intellectual. And then yung ating body na sinasabi po ng Thessalonian, ito po yung ating physical body na dapat nating alagaan. So, without blameless, holistic, ano po tayo? Tayo po ay magiging holistic, healthy. Sabi po, Testimony for the Church, Volume 1, page 486, The health reform I was shown is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as uh, the arm and the hand with the human body. Kung paano yung katawan natin, nakadoktong daw yung ating mga, yung kamay sa kayong braso sa ating katawan, ganun din po nakita ni Ellen White sa kanyang vision. Nalim po, yung sinasabi po na health, health message, alin po, ay kasama po doon sa third angel's message. Na ito nga dumating sa kanya noong 1863 pagkatapos na may register yung ating church bilang Seventh-day Adventist. So ito po yung sinasabi po ni Ellen White na eight laws of health na kailangan natin pagtuunan pansin to mga minamahal kong kapatid. Na sa huling panahon, talagang ang ating pinakasandata lang yung ating malig, magiging malusog na katawan at ating, ating spiritual. Sa iyo dito, nutrition. Ito po ay tinatawag natin new start. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in God. So ito yung whole holistic ano natin, holistic health, diet, or reform na dapat gawin ng bayan ng Diyos bago dumating po ang ating Panginoon. Sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 562, True, true temperance teaches us to dispense entirely with the everything hurtful and to use judiciously that which is helpful. So, in-emphasis din po ni Ellen White kung ano po yung temperance. Alam niyo po ba kung bakit ito, isa po ito sa pinakapaborito din ni Ellen White na tema, bukod pa po sa God is Love, yung temperance ay gusto rin po ito ni, ano, kaya tayo mayroong books na tinatawag po na Christian temperance. Alam niyo po kung bakit temperance ay mahalaga din po sa isang Kristiyano kasi bunga ito ng banal na espiritu. Kung makikita niyo po mga minamahal na kapatid, kung yung, salit, kung yung word na diet, ay tanggalin mo yung letter T sa dulo, which is stand for temperance. Ano po ang magiging spell noon? Di po ba, Day? So, pag nawala yung temperance natin sa maraming bagay, kaya na-emphasis ni Ellen White na yung true temperance teaches us to spend entirely with everything helpful to use judiciously that which is helpful. So kung ano yung mga talagang ano, mal, pang makalusog sa atin, maging malusog tayo. Gamitin natin yon Temperance. Sabi po dito, Ministry of Fuel page 127, pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power, these are true remedies. So ito yung binigay ni Ellen White doon sa kanyang writings na kung saan po, ito pala yung mas lalo pang magiging malusog at masaya ang isang tao. So tinatawag natin po ito na New Start mga minamahal kong kapatid. So, ganun din. Nakita niyo yung vision na yon para sa ating sa health reform. <clears throat> Sabi po, return to diet. So, babalik tayo. Ano ba itong sinasabi na babalik tayo sa ating dieta? Sabi po, sa Genesis 1.29, Then God said, I give you every seed bearing plants on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So, sabi ng Panginoon, every trees that bearing plants, so yung mga halaman na nagbubunga o yung mga halaman sa ilalim, o sabi niya rin ay plants bearing fruits and seeds. So meron din mga prutas at mga limpo. Seed yung mga tinatawag natin na mga beans, gayon din yung mga nuts. So ito yung original na diet na ibinigay ng Panginoon doon sa creation. Ito pa ba ay... So sinabi nila, meron na daw pong yung mga hayop pwede na nang anihin. So yun ay i-consumption lang natin para sa alin po, substitution lang ng protein. So kung titignan po natin original na diet na binigay ng Panginoon ay yung fruits, nuts, vegetables. Sabi po, sa Councils of Health, page 450, God is trying to lead us back step by step to his original design that man should subsist upon the natural products of the earth. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating should be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. We should ever keep this in, and in view and endeavor work steadily toward it. So bago daw dumating ang Panginoon yung ano daw po? meat eating should be done away. So mawawala, dapat daw po mawala ito. Na kung saan, hindi naman po tayo, narinig mula na, sinabi po mga kapatid, narinig lang po natin na huwag na naman karne at di tayo maniligtas. Hindi po yung connection, wala po yung connection sa kaligtasan natin, ang diet. Pero may connection po yung sa kalusugan natin para tayo hahaba ang buhay. Mga minamahal kong kapatid. nasabi ng Panginoon, nililid niya tayo doon step by step whose original design. So kung dumating na sa atin yung gantong liwanag, ay utay-utay, mga minamahal kong kaibigan, panalangin natin na magawa natin mapagtagumpayan. So magandang pamumuhay din naman, nahahaba yung ating buhay. Sabi po sa Review and Herald, May 27, 1902, Health reform is to do among our people a work which is not yet done. There are those who ought to be awake to the danger of meat eating, who are still eating the flesh of animals, thus endangering the physical, mental, and spiritual health. May, many who are not only half converted on the, on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. So sila na half converted lang daw po ay haalis doon. Sa ganun din nila makaya yung diet na ganoon. Sa ano, pero meron po sinabi si Ellen White na magiging danger ito sa atin, sa physical, mental, and ating spiritual health. Sa so, paglagi tayong nagka-consume ng mga meat, mga iba't ibang product ng meats ay makaka-endanger to sa danger to sa ating kalusugan. Time for fasting and prayer. Medical, Medical Ministry 283, the true fasting. So sinabi ni Ellen White dito yung true fasting naman. Pag sinabi niya true temperance, ito true fasting. The true fasting which should be recommended to all is abstinence every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food, which God has provided in abundance. Men need to think less of what they shall eat and drink of temporal food, and much more regard to the food from heaven that will give tone and vitality to the whole religious experience. So yung pagka-emphasis niya na true fasting, hindi po yung ura-urada ay magpa-fasting ka na walang kain sa buong araw, eh paano kung may mga taong mataas ang asid? Paano naman po sila? Hindi nila kaya mag-fasting, hindi na sila maligtas po. So hindi po yun, walang connection po yun sa kaligtasan, kundi tinabalaan tayo ni Ellen White na kung ano yung makaka ano sa atin. Yung makaka, magiging malusog tayo. Mga simpleng pagkain, umiwas tayo sa mga masama na nakakasama sa ating katawan. Pero mas naisin daw po natin, alin po, hindi lang yung Lagi natin iniisip kung ano yung masama, bawal, bawal, bawal. Kundi isipin din natin yung pinakamagandang pagkain pong spiritual na kung saan magbibigay sa atin to ng lakas sa atin pong religious experience. Council of Diet and Foods, page 188, 189. Now, and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake, not trusting in their own wisdom, but the wisdom of their leader, they should set aside days for fasting and prayer, entire abstinence from food, and may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. So itong mga naghihintay sa Panginoon, sa kanyang pagbabalik, hindi sila nagtitiwala sa kanilang sarili na kundi sa saan po? Sa karunungan ng kanilang ano po, ating Panginoon, si Jesus. At gayon din yung ating fasting, magbibigay tayo ng, maglalaan talaga tayo ng time na mag-fasting and prayer. Pero ang pagka-fasting po dito na sinabi po ni Ellen White ay hindi po required totally, entire abstinence. Kundi sinabi niya ay kumain lang tayo ng sap, ka, tama lang yung mga simpleng pagkain, yung malusog, na magiging malusog tayo. Sabi po, ganoon din naman sa ating paghihintay sa Panginoon, yung family worship, na madalas mga minamahal kong kapatid, nawawala na po ito sa atin sa mga bahay, mga sambahayan, kung saan na set aside na rin natin to. Sabi po sa Evangelism page 499, Evening and morning join with your children in God's worship, reading His Word and singing His praise. Teach them to repeat God's law. Especially po sa ating worship na hindi mawawala dapat yung, alin po, sabi pa ulit, ipaulit-ulit na doon sa mga anak. Sabi po dito sa, yan po, no? Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 8. These commandments that I give to you today are to be upon your hearts, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up, tie them as a symbol on your hands and bind them on your foreheads. So mga minamahal kong mga kapatid, kahit nga daw po tayo nauupo sa ating tahanan o naglalakad, ay daw po ituro natin to sa ating mga anak, sa mga bata, especially po, sabi, itali mo, para maging simbolo ito na itali mo sa iyong kamay at sa iyong ulo. Ang paliwanag po ng ating mga scholar na ang ulo ay nag ito po ay pinapaliwanag na kung saan ito yung intellectual at yung sa ating kamay po, ito yung ating mga practices o yung words. So magiging lifestyle na natin to araw-araw. Hindi na tayo pabanjing-banjing. So ibalik natin yung masigla at masaya nating pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan po ng family worship. Amen po mga manamahal kong kaibigan, kapatid. So ganun din po, ito po yung mabala ng ating propetisa, katulad po na mangyayari po sa huling panahon, na ang fashion ng lalo tigit ang mga kabataan sa music, ay eh, dumi, nagkakaroon na po ng, nagde-degrade na po yung morality. Sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 594, Music form as a part of God worship in the court above, and we should endeavor in our songs of praise to approach as nearly as possible to the harmony of heavenly chorus. choirs. Seeing as a part of religious service is as much an act of worship as is prayer. So paano po tayo mag-pray? Tayo ba ay nagpe-pray eh nag-rock and roll? Kagaya po nito. Na Hindi naman tayo nag-rock and roll po mag-pray, no? So sabi po ni Ellen White, yung ating yung ating pagkanta o yung pag-awit natin ay mas lalo pang ano, mas malapit ito, harmony sa heavenly choirs. Siguro wala naman siguro pong mga anghel, mga minamahal ko, mga ka kapatid na sila ay nagkakanta ng mga rock and rolls. Like ano po. So ito ang popular ngayon sa kabataan, trending. Ganyan din po, binalaan din tayo ni Ellen White po sa televisions and theater. So sabi po, message, messages to young people, page 398, the blessings of God will not be invoked upon the horse pen at the theater or in dance. No Christian should wish to meet death in such a place. No one would wish to be found there when Christ shall come. So wala daw gugustuhin na abutan siya, na, doon siya na mamatay at abutan siya ng Panginoon doon. Sa alin po? Sa mga television and theater. Sometimes yung ating television nasa mga bahay na lang. Eh. It's a long flat screen na doon talaga really entertaining. Mga minamahal ko mga kapatid na binabalaan tayo ni Ellen White na sa pagdating ng panahon, dahil nga magiging busy tayo, magiging busy rin tayo sa mga ganitong makamundo. So ganito din sa mga kabataan, minamahal ko mga kapwa ko kabataan, ay siguro po hindi na panahon na tayo maglibang-libang, magbanjing-banjing. Ito po yung panahon na bumalik sa Panginoon. Hindi na tayo maglaro-laro pa ng mga mobile games. At ganyan din sa ating mga ano, TikToks. Ito po yung sikat na, na mga application. Nakat anytime pwede mo ma-access pero Naisip po ba natin na mag-glorify ang ating Panginoon pag ginawa natin ito? Ngayon then, sa mga ganito, bars, so, hindi ko sa, hindi, I have no rights to condemn you, my brother, sisters. Pero gusto ng Panginoon, lahat tayo mahanda. Sabi po ng Manuscript Releases, Volume 13, page 82, If you will be a saint in heaven, you must be first be saint on earth. The traits of character you cherish in life will not be changed by death or the resurrection. You will come up from the grave with the same disposition you manifest in your home and society. Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. Defects of character must be repented of and overcome through the grace of Christ. And a symmetrical character must be formed while in this provision state that we may be fitted for the mansion above. So, hindi po mababago yung ating disposition, never change. Kung pag dumating ang Panginoon na ganun ka, at namatay ka, gigisingin ka ng Panginoon na ganun pa rin character. Kung ano yung minanifest mo sa society, sa inyong bahay, sabi po, at ang babala sa atin ni Ellen White, yung probationary state yung character, ano po? Refining of our character is must be down, be done now. So our daily lives determine our destiny. I do believe, beloved young people, and also our brothers and sisters na ako po ay naniniwala na tayo po ay architect ng kanya-kanya natin buhay. Architect po tayo ng ating destiny na kung saan tayo pupunta. At ako'y naninampalataya dahil nalaman natin itong mga bagay na to, mahanda tayo na ating destiny ay eh, walang iba kundi sa langit na bayan na hinintay natin. Sabi po, so dahil sa mga bagay na ito, naglalayo ito ng relasyon natin sa Diyos. Yung mga makamundong bagay, pero merong assurance na ang Panginoon, pagsabi niya, by beholding to Him, you will become changed. So pag lagi tayong tumitingin lang kay Kristo, sa pamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng kanyang kasulatan, alin po, mababago din tayo sa, ayon sa kanyang larawan, His likeness and character. <clears throat> Dress and adornments, sabi po ng Child Guidance 429, If we are Christians, we shall follow Christ even to the path in which we are to walk out, walk cuts right across our natural inclination. There is no use in telling you that you must not to wear this or that, for it the love of these vain things is in your heart. Your lying of the adornment will only be like cutting the foliage tree. The inclination of the natural heart will again assert themselves. You must have conscience your own. So pag sinabi lang natin, nakikinig lang tayo sa iba na, ah, huwag mong suotin yan, huwag mong, huwag mong anihin yan. Pero kung meron kang sa sarili mo na meron kang conscience na sa sarili mo, ah, pag sinuot ko kaya ito, mag-glorify ang Panginoon. At siguro kahit hindi na natin ibanggitin pa yung Panginoon, uh, sabihin natin, ang passion ngayon ng mga kabataan po, mga minamahal kong kapatid, ay talaga naman kung ano po yung mga retaso na lang, yun pa po yung mga mahal. Kaya mga pinalaan tayo ni Ellen White, that na magkaroon tayo ng conscious sa ating sarili, ah, ako ba ay may babastos dito? Ako ba ay magiging pagpapala sa mga makakita sa akin? So parang ganito po mga minamahal kong mga kapatid. So ganyan no, Nabibi, nabibihisan tayo ng kahinhinan. Especially, sabi po dito, ini-emphasis talaga ng Bible maging ng spirit of prophecy yung lalo tigit yung mga kababaihan. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 3, verse 3 and 4, Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self and unfading beauty of gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Ito yung pinaka ano po, pinakamaganda sa paningin ng Panginoon, yung alin po, yung pagiging submissive natin sa Kanya, yung inner self rather than our outer self. So, hindi yan sa mga kung anong hiyas-hiyas ang pwede natin so magiging maganda tayo. Sabi ko, Testimony for the Church, Volume 1, page 136, The outside appearance is the index of the heart. So naniniwala po ako kung, ang, kung paano tayo magbikas o magbihis, mga minamahal kong kaibigan, ayun po ang nasa puso natin. Kaya sabi po ni Kate Engel, sa quotation, sabi po, outer beauty attracts, but inner beauty captivates. Si po ba ang ganda, mga minamahal kong mga ah, kaibigan, kapatid? Sabi po ng Selected Messages, Volume 3, page 242. I beg of our people to walk carefully and circumspectly before God. Follow the custom in dress so far as they comfort to health. Principles, let our sister dress plainly, as many do, having the dress of good, durable materials appropriate for this time, and let not The dress question filled the mind. Our sisters should be dressed with simplicity. They should clothe themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety. Give to the world a living instruction in the inward of the grace of God. So sinabi din, pinapakiusap din po ni Ellen White, mga minamahal ko, ano, lumakad daw tayo na may maingat at may may kahinhinan sa Diyos. Alin po? na yung ating ano, masunod pa rin yung health principle. You appropriate this in this time, sa ating panahon, uh, ang init-init ng panahon, mga minamahal kong kapatid, ang suot po natin ay pagkahaba. O sabi naman natin, napakalamig ng panahon, ang pagkasuot naman natin ay napakaikli. Huwag tayong, mag, sabi po, huwag din magiging stumbling block, sabi ni Ellen White, na kung saan magpipild yung isip ng tao, ah, ano ba nangyayari dito? Ano ba, ano bang nasa isip nito. So ngayon nagkakaroon tayo, imbis na nagiging blessings po tayo sa humanity, nagkakaroon pa ng criticism sa atin. Dahil po sa ating mga maling pananaw po sa ating mga pananamit. So, sa panghuli po na sinabi po sa ating po pag-aaral, ay gagawin po ng ating nalabi iglesia ay personal devotion to God. So magkakaroon ang bayan ng Diyos ng mga kanyang ano, personal devotion sa Diyos. Sabi po sa Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it, because it is the power of God for salvation of everyone who believes, first for the Jew, then from the Gentile. For the Gentile. So, di dapat natin kaya to. Kung bagong bautismo tayo, mas maganda po yon na mas lalo na tayong hanapin ang katotohanan po sa banal na kasulatan. Hindi dahil hinahanap natin yung mga katotohanan, kundi hinahanap natin si Kristo doon. Sabi po doon sa My Life, My Life Today, page 113. <clears throat> God's precious word is the standard for youth who will be loyal to the King of Heaven. Let them study the scriptures. Let them commit text after text to memory and acquire a knowledge of what the Lord has said. So gusto ng Panginoon na kusaan yung kanyang ma, ano, mahalagang salita na kusaan ito i-study natin. O pag-aralan natin araw-araw. Maganda nito, merong grupo po kayo na tawag natin United Bible Study na kung saan mabe sa marami. Mas lalo natin makikita yung larawan ni Kristo na kung saan i-commit natin yung ano po, text after text to the memory. Itaksak na natin po sa ating mga isipan, mga minamahal kong kaibigan. Sabi po ng Prophets and Kings, page 626, Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. And this preparation should, they should make by diligently studying the Word of God and striving to conform the lives in it percept. So, ano po, diligently, masigasig o may kasipagan natin hinahanap talaga. Inaaral yung salita ng Diyos na kung saan tumatalima tayo doon sa, alin po, sa mga pinagutas ng ating Panginoon. Sabi po ng manuscript releases, page 760, paragraph 24, The time will come when the many will deprive of the written words, but it is, if this word is printed in the memory, no one can take it from us. So kung ito daw po ay nakalagay na sa ating mga isipan, ay hindi ito makukuha ng sino paman. So ako'y naniniwala Nasabi nga nila na ang kasaysayan ay nauulit lamang sa kanyang sarili. History repeated itself. Na kung saan, kung paano sa Dark Ages ay inano po, nirestrain lahat ng mga tao na huwag bumasa ng banal na kasulatan. Maari pong maulit ito sa atin kung hindi tayo handa na nagsasaliksik lalo tigit sa katotohanan sa Biblia na ang Panginoon ay nice niya na magkaroon tayo ng kaalaman. Sabi po ng Great Controversy, page 125, you, those who have di been diligent students of the Scripture, who have received the glove of truth, will be shielded from the powerful delusion that takes the words captives. So, tayo daw yung maalin po. Magkakaroon tayo ng panangga sa pinakamalaking pandaraya na pwedeng gawin po ng kaaway kung saan ang buong mundo ay ano niya dahil sa pandarayang ito. Pero kung lagi tayong nagbabasa ng Biblia, mga minamahal ko pong kaibigan, kapatid, ay tayo po hindi madadaya. Ako po ay naniniwala, hindi tayo madadaya. Sabi po ng Great Controversy, page 593, None but those who have fortified the minds with the truths of the Bible will stand to the glass to the last great conflict. Sila daw po na pinatag ang kanilang isipan sa mga katotohanan po ng Biblia, ay makakatayo po sa huling tunggalian. Na kung saan tayo mga minamahal kong kaibigan, kapatid, tayo po ay nasa espiritual na tunggalian na, naglaaw, na naglalabang kabutihan at kasamaan ng ating Panginoon at ang kaaway ni sa Satanas. Tayo po ay nasa sandatahan. Ano po ang sabi po ng aklat po ng Ephesians, Book of Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of the evil in heavenly realms. So ating pakipaglaban hindi to sa sa laman o sa dugo, kundi sa mga otoridad, sa mga kapangyarihan dito na kung saan sa kadiliman at mga espiritual na mga kapangyarihan na kung saan nilulupig tayo. Kung hindi tayo handa spiritual, ay hindi tayo mga tayo kumakalaban dito mga minamahal kong kaibigan. Sabi po, the armor of God. Ano po ba itong the armor of God? So, helmet of salvation, belt of truth, absolute truth, sword of the Spirit, feet protected by the gospel, breastplate of righteousness, shield of, of faith. So itong lahat na itong armor na ito ay nagtutukoy lahat, walang iba po kundi sa ating Panginoon na si Yeso Kristo. Sabi po sa 2 Thessalonians 5.17, and pray, uh, Ephesians 6 verse 18, sorry, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. Sa Thessalonians 5.17, pray continually. So sinabi na sa kahit anong paraan, anong okasyon man, mag-pray tayo. Mas maganda ay every moment, kahit sa ating isip, kahit hindi tayo nakaluhod, mga minamahal kong kaibigan, kapatid, ay gawin natin. Continually. Not only once, but continually. Kaya pag sa panalangin natin, magkakaroon tayo ng lakas. Not by our might, but in our power, on power, but the power of the Holy Spirit. So, kapangyarihan ng Banal Espiritu na maiingatan tayong alin po, hindi natutokso ng kaaway. Sabi po sa Life Sketches of Ellen G. White, page 196, We have nothing to fear the future, except we shall forget the way the Lord had, has led us, and His teaching in our past history. So kung paano niya ginabayan yung bayan niya noon, ng Israel, na kung saan, sa pamamagitan ng mga salita at ang banal na espiritu, ay nagabay noon. Ganon din tayo ginagabay, gabayan ng ating Diyos hanggang sa mga panahon na ito. Hanggang sa kanyang muling pagpaparito, tayo yung mga katayo, na sasalubong sa Diyos. At ang gusto ng Panginoon, mahanda ka kaibigan, kapatid, na ang sanlibutan ay maraming pandaraya. Tunay nga madaya itong sanlibutan, ngunit ang Panginoon nagbibigay ng saganang katotohanan mula sa kanyang mga salita at sa spirito ng hula na kung saan panahon na ito ka, kapatid na huwag nang tumalim at tumalikod na sa sanlibutan ito. Kundi lumapit na tayo sa Panginoon habang nalalapit ng kanyang pagpaparito. At bago yon ay nais ko ipanalangin ka na kung saan tanggapin ang mga katotohanan ito. Tayo manalangin. Banal Diyos, Ama sa Langit, tunay nga na Diyos kayo ng pag-ibig sapagkat binigyan nyo kami ng mga katotohanan ito mula sa ginamit yung lingkod na si Ellen White na kung saan magbigay sa amin ng katotohanan na sa mga huling panahon maraming pandaraya ang kahaway na gagawin. Ngunit meron kaming kumpiyansa sapagkat ang aming Panginoon ay mabuti ibinigyan kami ng mga babala na siya namin gagawin at ipapractice sa aming buhay araw-araw. Tulungan kami, Panginoon, na ilaga ang aming desisyon sa inyo at wag na tumalima sa salibutan ito, kundi muling bumalik sa inyo. Hawak ang mga katotohanan ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at ingatan kami, patawarin kami sa mga kasalanan na gawa namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.